ông صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام